そんな感じですね。はい、はい、はい、よろしいでしょうか。じゃあこれをですね、これを三十秒以内に、おお、二回決めてください。三十秒以内に二回決めてください。はい、よろしいでしか。じゃあ一人があの二回成功すればいい。どちら 2回成功すると思いはい、じゃあよろしいですかいきますよ30秒ですレディ ということでなんとムンディ君が2回キャッチクリアですいやドキドキしましたねお6番出ましたよそです1 2 3 4 5 6うさ耳ダンス が右 U が右ですアンドで両耳ミーで左ですいいですか U が右アンドで両方